जोशी दही बड़ा जो सराफा मार्केट में मौजूद है आपने हमको कई बार टीवी पर देखा होगा हम कुछ बातें इनसे कर रहे हैं और कुछ बातें इनसे इनका अंदाज आप देखिएगा और कल्पना कीजिएगा कि कैसे पॉसिबल है किसान करता है कोई मशीन नहीं करती है इधर देखना है ध्यान आप देखिए ये वंस मोर ये इंसान कर रहा है कोई मशीन नहीं कर रही है एक बार और लीजिए मजा थोड़ा कैमरा नज़दीक लाओ मसाला डाल का आप देख लीजिए ध्यान से देखना ये हल्का सा नमक ये लाल मिर्च ये जीरा ये काली मिर्च ये अजवाइन ये मसाला एक आप देखिए कितना अद्भुत है ये इनसे कुछ बातें करते हैं कैसे कर लेते हैं सर कितने साल की बैठी है हाँ ये तो अभ्यास हो गया मेरा मतलब मेरे को मैं सेवेंटी सेवन से उड़ा रहा हूँ सेवेंटी सेवन से उड़ा रहा हूँ हाँ। और काफ़ी बार आप टी वी पे भी आए हैं हाँ लोग डाल देते हैं लोग डाल देते हैं तो कितना अच्छा लगता है आपको जब लोग नहीं बढ़े आपके हाथ में उनको मज़ा आता है ग्राहक को तो हमें ज़्यादा आनंद आता है आपको ज़्यादा आनंद आता है ग्राहक को मज़ा आएगा तो दुकानदार को तो आनंद आएगा इतनी सारी चीज़ें आप डाल देते हैं एक ही उंगली में सारे मसाले होते हैं मतलब नमक मिर्च और हाँ, बाकी गिरेंगे अलग अलग देखो हाँ ये लाओ गिरना ये देखना ये हल्का सा नमक ये लाल मिर्च ये काली मिर्च ये जीरा ये आप देख लो एक उंगली का कमाल है दो इंदौर को खुश करते हैं हाँ, जोशी दही है आप सराफा में आइएगा यहाँ पर दही बड़ा अगर किसी ने नहीं चखा है तो उसने भी नहीं चखा है कि मानिए मुँह में पानी आ जाता है और बहुत ही खूबसूरत दही बड़ा बनाते हैं धन्यवाद पर आपने पूछा नहीं हाथ से क्यों आप बिल्कुल पूछेंगे ना आपने हाथ से क्यों दिलाया क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मंदिर होता है ना पर मंदिर में भगवान कभी तो भी हाथ से नहीं खाते हमको खिलाना पड़ता है देखिए ग्राहक ग्राहक को भगवान माना जाता है हमारे इंदौर में और दूसरी दही बड़ा पे आप आइएगा तो आपको भी हाथ से खिलाएंगे और इनके हाथों का दही बड़ा जब आप खाएंगे ना तो मेरा मुँह का स्वाद अब तक नहीं गया है पंद्रह मिनट और नहीं जाने वाला मुझे ऐसा लग रहा है मुंह में पानी आ गया और कमाल का दही बड़ा बनाते हैं और हम चाहेंगे कि आप एक बार ज़रूर आएँ जोशी दही बड़ा पे और यहाँ का दही बड़ा खाकर देखिए मज़ा ना आए तो पैसे वापस